hokeju. Uh, un paralēli tam uh, eh, kickboksu un taekwondo kluba LTCS. Man ir baltā josta ar dzelteno strīpiņu. Uh, eh, es esmu Es esmu jau ceturto reizi nome, uz nometni pie Taekwondo, un vēl esmu bijis ļoti daudz citās nometnēs. Sveiki, mani sauc Ernests, un man ir desmit gadi, un es nodarbojos ar Taekwondo divus gadus, un man patīk taisīt to uh, stāju kompleksus un tuļus. Un tagad es. Un visiem čau, manis, tikai visiem sveiki, mani sauc Reinis, un mans uzvārds ir Mukāts, un man astoņi gadi, un es jau eju četrus gadus uh, teikundo treniņā, un nu, man tur visvairāk patīk, uh, taisīt tuļus un, iet, un, un ļoti stipri patīk trenēties. Es jau veju otro reizi no, uz nometni, un man tur visvairāk patīk tur spēlēt bumbu un skraidīt ar citiem spēlēt. Mums uh, dienā ir trīs treniņi, un mēs taisam kaut kuru dienu spāringu un pumpējamies, taisam planku, taisam presītes un tā tālāk. Привет, меня зовут Степа, Степан. А, мне 14 лет, я занимаюсь тэквондо а, в клубе ЛТЦС, Латвийская э, Федерация тэквондо. А, я пришел в этот спорт, потому что был период времени, когда я ничем не занимался и должен был куда-то идти. И получилось так, то, что меня отправили на тэквондо, и я думал сначала, то, что похожу несколько месяцев и заброшу. В итоге мне понравилось, и я остаюсь здесь. Не только из-за того, что тут учат самообороне и физическому история, философия, это все очень интересно, а, и мне нравится заниматься хэндом. Здравствуйте, меня зовут Настасья Кулик, мне 13 лет, я занимаюсь около 10 лет тэквондо, занимаюсь в ЛТЦС в клубе, и пошла по совету друзей, мне было три с половиной годика, Пошла я просто, потому что посоветовали, а потом, ну, как бы понравилось, я стала дальше заниматься, и все стало получаться, и вот я здесь. На многие чемпионаты съездила, на, даже на интернациональные, на чемпионат Европы. Завоевала там по тулям первое место и по спаррингам третье место. Лобби. flops. No. Esmu Gustavs Bēziņš, es dzīvoju Ikšķelē, man ir 16 gadi un es nodarbojos ar Taekwondo kopš 2014. gada. Šajā nometnē, vispār Taekwondo nometnē es esmu pirmo reizi bijis un citās nometnēs esmu bijis jau kādu laiciņu, jau 5, no 5, 7, 8, 9 reizes aptuveni. Pirms Taekwondo es gāju uz basketbolu, bet uh, pametu tāpēc, ka man komanda izjuka un tur uh, principā mēs nebijām pietiekam labā līmenī, lai tiktu tālāk. Un uh, jā, principā šī nometnē ļoti viens ir ļauj palīdz, nu, tiek ārā no mājas. <laughs> Otrs, es principā satavinos ar saviem sāncešiem, ar saviem kolēģiem šajā klubā, jo šeit, šajā klubā es tikai pārgāju pagājušo gadu, Un, protams, es bišķīt pazinu viņus, bet eh, šoreiz ir tāda iespēja tā kā saptivināties vairāk un daudz vairāk lietas padarīt kopā. Mani sauc Paula, man ir 17 gadi, un ar tekvando es nodarbojos jau 4. gadu ehm, klubā LTCS. Ehm, turpat arī ar laiku sāku papildus nodarboties ar kickboksu, kā arī individuāli lai attīstītos vēl vairāk un uzlabotu savu tehniku un fizisko sagatavotību. Un dotajā brīdī man ir zaļā josta ar zilo strīpiņu. Un īstenībā šo sporta veidu es iesāku tīri pašaizsardzības nolūkos, taču vēlāk es sapratu, ka tā, tas ir sporta veids, kurus vēlētos un varētu sevi attīstīt un pilnveidot Меня зовут Андрей, мне 16 лет, э, занимаюсь тэквондо в клубе ЛТЦС. Изначально начал заниматься, потому что посоветовали. Привела меня первый раз на занятия бабушка, пошел с ней. В итоге меня очень сильно затянул этот вид спорта, и вот я уже тренируюсь на протяжении 9 лет. В лагере я был во многих местах, но в этом месте я уже третий раз. Всего в лагере был пять раз. Я поехал в этот лагерь э, во второй раз, э, потому что мне очень нравится, что здесь все дисциплинировано по распорядку дня. То есть есть точное время, во сколько это, во сколько это, во сколько то. И если что-то меняется, тебя об этом сообщают. Очень не хватает в обычной жизни этой дисциплины и какого-то строгости, что ли. То есть я могу заснуть в 5 утра, потому что сижу в телефоне, а могу заснуть в 10, то есть я сам решаю. А здесь э, строго сказали, ты ложишься в это время, телефон у тебя забирают. И вот этого не хватает в реальной жизни, то что... Вот. Э, в лагерь я поехал из-за этих побуждений, и в лагере мне понравилось. То есть, если в первый раз, когда я был в лагере, я думал о том, как бы быстрее отсюда э, уехать и все такое, и считал прям буквально дни до отъезда, и времени казалось, что оно летит очень быстро, то сейчас время пролетело очень незаметно, но лагерь мне очень понравился. И вот, впечатления исключительно положительные, и буду ездить дальше. свою спортивную форму, потренироваться. Ну, а также поехали мои друзья и как бы кто со мной занимается вместе в клубе. Поэтому я решила, что будет весело и будет много впечатлений. Поэтому почему бы не поехать и пообщаться с друзьями и с новыми как бы людьми. Поэтому вот как-то так. Тренировки мне очень понравились э, они были разнообразные, были также как и спарринговые тренировки, также и работа над спецтехникой, э, тулевые тренировки и просто базовая техника. За весь этот лагерь я освоила новые элементы, побила свои рекорды, вот, поэтому очень было классно, я очень довольна, что я поехала в лагерь и надеюсь, что в следующем году все будет так же и лучше. 20. diena ir klāta, un eh, ja tā paskatās apakaļ eh, uz šo nedēļu, tā var paskatīties, ka mēs baigi daudz esam izdarījuši. Mums bija iespēja tā kā, labot savas kļūdas, mums bija iespēja tā kā, uzlabot savas prasmes ne tikai taekwondo, bet vispār arī fiziskajā eh, nozarē, gan spēkā, gan izturībā, gan visās tajās lietās. Un, nu, bija ļoti daudz iespējas kā, sasniegt un uh, pārspēt savus iepriekšējos rekordus. Un uh, bija baiga labi, baiga labi pavadīts laiks ne tikai sportojot, bet arī iespēja ar saviem sāncenšiem, ar saviem uh, kluba biedriem uzlabot attiecības. Un, tad, uh, un ļoti daudz bija iespēja izdarīt ļoti maza uh, laika spriedī. vienmēr ir svarīgi darīt maksimāli, piedalīties maksimāli un darīt visu, kas ir manos spēkos. Un tas arī bija viens no veidiem, kā, kā es to varētu īstenot, atbraukt uz šeieni. Nu, protams, um, um, pilnveidoties gan fiziski, gan arī uh, rakstura ziņā, Eh, ko arī jau, ar ko arī desmito dienu šeit nodarbojas katrs no esošajiem. Um, nu, protams, jā, jo mēs katrs dabūjam to, ko ieguldam, tāpēc uh, ir svarīgi saprast, ka katra piedalīšanās, uh, katrs darbs, ko mēs izdaram, nav svarīgi, tas ir uh, nu, jo rezultātus nevar redzēt tagad, tāpēc tas vienmēr iet tādā ilgtermiņa kraikasē, un mēs to redzēsim pēc tam, tāpēc katrs solis, piemēram, kā šī nometne, ir ļoti svarīgs, jo apjoms, ko mēs izdarām, ir daudz lielāks eh, nekā mēs to izdarītu parastajā režīmā, pieņemsim grupu treniņos. tehnikas slīpēšana. Un kā trešais, pēdējais vakara treniņš mums ir cīņas, sparinga treniņš, kur mēs arī attīstām fizisko sagatavotību, kā arī tehniskos paņēmienus un cīņas aspektus. Kā arī brīvo laiku mēs pavadām ļoti aktīvi, un kā arī fiziskās sagatavotības ieskaitas, kas um, protams, attīsta gan fiziskajā ziņā, gan arī garīgajā rakstura ziņā, jo tas ļauj, nu tā, kāpēc tā dažādība ir tik svarīga, tas ļauj sportistam klāt uh, no jauna, saprast uh, savas un klāt savu potenciālu vairāk, kas arī ir ļoti svarīgi. Ne tikai īsta īstenībā, bet arī vispār jebkura cilvēka attīstības вообще поехал в лагерь как э, спортсмен, чтобы подготовить зону, набрать форму. Наверное, то, что к лагерю подошел в неплохую форму, его еще набрать. На носу соревнования, конец лета, начинается активный сезон. И также увидеться с некоторыми с тренировки. С обычным режимом в лагере тренировки очень проходят, и это повышает нагрузку, что опять же хорошо, потому что больше вынос, и опять же получается она работает намного за неделю, за месяц. В лагере чаще. Опять же, бывают работы с разными людьми, в паре, в тренера, тренера помогают. Э, нагрузки, и этого чувствуется мой как навык повышает.